kelsin qani bizaga isbotlab bersin bu nima davay bolalar kiramiz laklan bo'lsamiz e, bosib yuboramiz laklan bosib yuboramiz kelinglar qani endi isbotlab beringlar buni nima uchun lak bo'lsanglar paradays uchun bo'lsanglarmi botkam uchun bo'lsanglarmi nima qilaylik ha kim uchun bo'lsanglar bolalar aytinglar по братски mana mana mana mana sizlarga ko'rsatadigan narsa mana isbotlab ber mana cho'chqani kallachasi qorningga har bittasidan ma'no qilib qo'yganda qara endi sallaga qara endi man senga shoxini ko'rsataymi bularni hammasini shoxini man sallaga shoxini ko'rsataman qara negativ qara qara negativ mana senga shoxi mana qarab tur kallasiga qilich sanchilgan mana ko'ryapsanmi mana ko'rinyaptimi bilmayman ko'ryapsanmi ko'rmayapsanmi bilmayman yo'q mana shunga endi ko'rsang o'z ko'zing bilan ko'rsang ham ishonasanlarmi o'z ko'zing bilan pabji o'ynayverganlar o'zing kallangni ishlatsalar qochlaring bu o'yindan deyapman bolalar kallangni ishlatlaring deyapman qani isbot bormi ayt qani ko'rindi endi qara endi qarab tur bu qara. bu chizig'ida ko'ryapsizlar ham Mana bu chizig'ida ko'ryapsizlar. Endi qaranglar-da, juda xitrda bular bolalar, juda xitrlik qilganda bolalar qaranglar. Juda ham xitrda bular qaranglar Mana bu pastdan qara, qara, pastdan qara. bu pastni qara, pastdan qara, bu pastdan qara mana. Ko'rasan, mana qara. Ko'rinyapti, mana bunday qo'yay mana. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptim sizlarga? Pastdan ko'rsataman sizlarga mana. Ko'rinyaptimi bola, ko'rinmayaptimi? Hozir to'xtataman, to'xtataman. Bola endi Yevropada качество ku mana. Chiziqda ko'ryapsizlarmi o'rtadagini bola? O'rtada chiziqda ko'ryapsizlarmi hammanglar? Endi o'rtada chiziqda ko'ryapsizlar ham bola. Endi qarab turinglar bola, endi qarab turinglar. Bu yoqqa o'tamiz. Endi bu yoqqa o'tamizda mana qara. Pastroqqa tushinglar qara. bu hammasi san uchun negativ qara mana bu basharani ishlab qo'l ya mana qara ichidagi narsaga e'tibor beringlar mana basharani ishlab qo'l ko'rinyapti ko'rinyapti ko'rinadi chunki ko'rinadigan bolalar ko'radi tdmchilar ko'ra ko'rolmaydi ko'zi ko'r bo'lib qolgan o'zi o'yini qarab turlaring ko'ryapsanlarmi bolalar mana qara endi tepasiga chiqamiz qara mana sanga mana bu nima deyapti bolalar mana bu shoxli narsa nima